Muy buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Parra, represento la empresa Soflex. Soflex es una representante de una empresa taiwanesa Polystar que fabrica extrusoras, recicladoras y selladoras. En este momento estamos participando en Corferia, en la Feria Internacional Bogotá 2018, con la presentación de una recicladora con un tornillo de 65 producción de 100 a 120 kilos hora. Este material que estamos reciclando aquí lo reutilizamos nuevamente para tener este, bolsas, empaques, procesamos polietileno, PDP y también este, de alta y baja densidad. El proceso consiste este, en esa correa transportadora se va em, introduciendo el material que se va a usar luego pasa a un compactador, que ese compactador hace un efecto de licuadora, allí donde se va a triturar a cierta temperatura por fricción este, el material que luego va a pasar a un tornillo sin fin que está dentro de un tubo con una resistencia que nos lleva a cierta temperatura de acuerdo al material que se va a reciclar. Luego eso viene a un filtro, que ese filtro nos va a, a purificar un poco el material que vamos a obtener Luego viene a un cabezal donde va a salir tipo espagueti y allí se van a conseguir unas cuchillas donde va a ir picando ese, material tipo espagueti hasta obtenerlo tipo pele. Del tipo de allí va a pasar a un proceso de enfriamiento a través de agua y luego eso va a este, a este sistema de vibración donde se vamos a, a tener un secado muy suave, pero luego viene la centrífuga, que la centrífuga tiene el secado de general para pasar al silo. Y en el silo, luego vamos a tener el pele, que esto va a una extrusora para volver a obtener la bolsa o el material que se quiera procesar.